Magandang araw mga Shokoy, ang pagbabalik. Ang pitong talo ni Manny Pacquiao, pag-usapan natin yan mga Shokoy. Kaya tara at huwag na nating patagalin. Unang nakatikim si pambansang kamao Manny Pacquiao ng kanyang kauna-unahang talo sa kamay ni Rostico Torrecampo na atin ding kababayan. Ang batang Pacquiao ay meron siyang record dito na 11 wins, walang talo at 4 wins by knockouts. Sa mga unang round ay magandang ipinapakita ng ating batang pambansang kamao na kung titignan ay tila animoy lamang na lamang at mananalo na ito. Pero hindi nagpapatinag at lumalaban itong si Torrecampo. You know, oh, beautiful left by Pacquiao. Flash on the face of... I mean, this is a slugfest. Oh, beautiful look. And down the side against hard-hitting Rustico Torrecampo in blue. And the first round, cracking combination. And Pacquiao walking to the body and cracking him to the head. Oh. At pagkatapos ng magandang palitan ng suntok sa round 1 at round 2 ay pagdating ng round 3 ay dumating na ang hindi inaasahan. Tinamaan ang batang Pacquiao sa bodega at hindi na ito nakatayo pa para ipagpatuloy ang laban. Manny Pacquiao, one punch and his eyes are crossed. Midjun Singkurat na mas kilala sa tawag na Tricky Battery ang pangalan na siyang nakapagbigay ng pangalawang talo sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Sa panahong ito ay may record si Pacquiao na 26 wins, 1 loss, 17 wins via knockouts. Kung ating pagmamasdan mga syokoy ay parang tila walang kondisyon ng ating pambansang kamao. Ginagamit nito ang ring para makaiwas kay Tricky Battery at makikita dito na iniinda niya ang suntok ni Tricky Battery kapag tinatamaan siya nito sa katawan. At pagdating ng round 6 ay dito na nga natamaan sa bodega si Pacquiao. At katulad sa kanyang unang talo ay ininda niya rin ang sakit sa kanyang bodega at dito na itinigil ng referee ang laban. At ang pangatlong talo niya naman ay nang makasagupa niya si Eric Morales sa kanilang unang paghaharap. At dito tayo nakasaksi ng isang magandang laban na kahit tuguan ng ating pambansang kamao ay patuloy lang itong lumalaban at ipinapakita ang puso ng isang champion. Good body shots in here. Good flurry by Cox. Maybe a little tired, maybe a little windy, could oh, be playing possum. never know about Chewy Blake. They want to let Cox Natapos ang laban hanggang 12 rounds at nanalo si Morales via split decision. Ang pang-apat naman na talo ng ating pambansang kamao ay nanggaling kay Timothy Bradley sa kanilang unang pagharap. Madami ang nagsasabi at nadismaya sa laban na ito dahil isang luto daw ito na laban na kung saan nanalo si Bradley via unanimous decision. Ang panglimang talo ni Pambansang Kamao ay sa kamay ni Juan Manuel Marquez na nagpatigil sa mundo ng mga boxing fans ni Pacquiao. Now the bell rings. Is it round 1 or round 37? Pacquiao starts off with a straight left hand, fires two jabs, Oh, good left. Good left. Left by Pacquiao. Marquez with the left hook. Kung makikita natin sa mga unang rounds ay parehong agresibo ang dalawang fighter. Marquez oh. Another good left hand. fake followed by the one two and the left hand lands cleanly. The pump fake you a agreeing less. He's It's two and a half rounds. Ngunit pagdating sa round 3 ay tinamaan si Pacquiao ng isang overhand right ni Marquez at bumagsak ito pero tumayo pa rin ang pambansang kamao at nagpatuloy sa laban. At pagdating naman ng round 5 ay si Marquez naman ang tinamaan ng straight left ni Pacquiao kung saan tumumba rin si Marquez. Uh, Pacquiao laid that straight left right down the pipe and down goes Marquez with his gloves touched but that's considered a knockdown. Maganda na sana ang laban at kitang-kita na sa mukha ni Marquez na duguan na ito sa kanyang ilong. Ngunit sa huling segundo ng round 6 ay nangyari na nga ang hindi inaasahan. The blood of drama and or going to stay behind. And it looked it looked realized how close Pacquiao has gotten to him. Marquez was off balance again. Now gets his feet back and tries to roar back to nail Pacquiao with the right hand. Oh! That's another knockdown. He's not getting Will up, Jim. He get up? He's not Will getting up, Jim. Get up? He's not getting up. No, he's been knocked out. Ang pang-anim na talo ni Manny Pacquiao ay ang mega fight nila ni Floyd Mayweather Jr. na kung saan madami din ng fans na nadismaya dahil hindi nila nakita ang laban na gusto nilang makita sa dalawang boksingero. At ang pangpitong talo naman ni Manny Pacquiao ay ang laban niya kay Jeff Horn na sinasabing sobrang luto ang laban nanalo dito si Gifforn via unanimous decision kahit na siya ang binugbog. Sa dulo ng video na ito ay may highlights akong ginawa sa pagbawi ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa iba niyang mga talo. Panoorin niyo mga shokoy at mag-enjoy. Maraming salamat po at pasubscribe na rin ako para next time magkausap pa rin tayo. God bless and to God be the glory. Babush! Ilang kaliwete. Eh. So, neither will... Ang all business si Manny dito, ha? Ah. He has Shooting always been, his right ah. jab. At uh, may binanggit sa, sa atin si Manny Pacquiao just And before this fight. Sabi niya, hintayin nyo yung aking kanan. That's something that they're trying to develop together with Coach Freddy Lotz. Oy, Manny Pacquiao gets dealt with the right. Itong si Pasong Pirang, meron parang uh, isinusuntok na pabigla, ano? But Manny, nainis yata sa suntok na ibinigay sa kanya. Mukha yata nagalit si Manny. Eto na, And Pasong and Pirang gets back by that right Kinito. That right is hurting ito si Pasong Pirang. Even kung hindi niya mapatamba si Pasang here in this first round, he's got to keep his looks together. Kinito. Ito. Lead, no? Because he's got both his hands up. That's oh, a, that's a knockdown. That is a knockdown. Coming soon. Parang basuka ito si Manny Pacquiao, no? Both fists churning, all guns blazing para kay Manny Pacquiao. And he's still standing. He's still fighting back. Whoa! leading with the right. Yellow artillery Manny Pacquiao. And the Arsenal is in trouble. Kinito, this guy is in trouble. He's trying to back off. Paiwas-iwas lang ito si Fasan. Manny Pacquiao is mauling Fasan 3K battery. 3K battery. Ito, back dito sa ating bout. Round number 3. Manny Pacquiao trying to measure. Ito si Pasong Pirang with his right lead. Going up and down. Manny Pacquiao, Nelson with the left. Ito si Pasong Pirang, Neil Kinito. Well, he got rocked that time. Pirot said, I guarantee you, if we have to go 12, we will go 12. Meron lang kung konting, nako, ito na, under 5 seconds. At hilong-hilo si Pasong Biran. Yes, he's groggy. He got staggered. Again, he will be rocky. Pero he went down. He went down. Yes. Sak na siya ng, napabagsak na niya na dalawang beses ang kanyang kalaban. Meron nagsasabi, baka naman si Manny kargahin itong si Pasong Biran. Ah, hindi. Again, hindi, buo, so. hindi buo yan, ano? Ayaw natin i-risk yan. And Manny Pacquiao now ang sabi nga naman, ano dito, Tito? Oh, yes! One punch! The, the left, left hand! The left hand. Left hand. That left upper kinito. Parang upper yun. It's an upper left. Woo! That nailed. This is the third knockdown scored in this bout by Manny Pacquiao against Masong Pirang. At sabi ni Pasan, okay, lalaban pa ako. One punch brought down Pasan in this round. Ito, Eto na, na naman. Goodbye. And that's it. Kinito. It's over. It's over. Manny Pacquiao, sensational knockout. Winwork out lang yung kanan. Grabe. Ang kaliwa. Pumunta pa rin siya sa kaliwa niya. Ano kailangan niya? hindi niya. malaman ni Baza kung siya. Hindi niya malaman. At hindi niya nakita kung saan ang galing yung suntok ni Manny Pacquiao. What a sensational knockout victory!